waxay iigu darnayd habeenkii saaxiibada i kaxaysata waxay igu tiri wiil baan ku soo baraya waxay ii geysay nin dheer dheer oo laf weyn oo dadkii xabadda loo samaystaya gacantiisu laba ninoo la ysku daray bay leegtay markaan ag istaagay waxaan ku hoos noqday bisad baan ku hoos noqday markaan hoos istaagay markaasaan ashahaatay laa ilaaha ila allaahu maxamedow rasuulullah qofkanoo kalena adduunyada ma jooga baa niyadda ka idhi markaasaan ku dhi walaale maxaa doonaysa intaan khalkhalayba markaasuu yiri walaalo waxaan doonayaa inaan isbaragno oo aan ku guursado ee maxaa ka qabtaa markaasaan idhi waar guur ma jiro ema inaad shil i gelisaad rabtaa waxaa guur maahabaan kuhi shil baan kugu gelaya aniga la odhan maayo nin baa dilay waxaa la odhanayaa shil bay gashay in adeero nafteydaa yare meel ay ku baxda raadinaysaa yay kugu magac yeelane meelaha in magaalka ayna kala geli adigana mid ku dhara leeg ilaahay ha kuu sahlo uma malaynaya inay adduunka ku joogtee anigana mid yaroo lafayaryar iigu soo ducee